いいだろそれに誰も来ないよこんなとこななんだ 昨夜公園の駐車場で起きた乗用車の爆発事故の続報です、えー、警察の発表によればこの乗用車は外部からの極めて強力な力によって瞬間的に押しつぶされその影響で爆発した可能性が高いとのことです事態を重く見た警察は今後夜間のパトロールを強化するとともに事態の解明に全力を挙げることにしますうん悦子君全然コーヒーの匂いがしないじゃないか 出だらしですもん匂いなんてしませんよったくコーヒー豆ぐらい買い置き一汚えそんなお金うちにはもうありませんよとにかく早く入れてね、夜間の外出の際には今すぐコーヒーをお持ちしますからそれでは突然お邪魔してすみませんえー、ところでうちの探偵事務所のことはどこでお聞きになったので町の噂だよえ ボロボロでいつもお金がなくて困ってるけど腕は確かな探偵事務所があるってマサルよくご存知でえー <laughs> で家出したお兄さんを探してほしいんでしたよねええお名前は次郎です光明寺次郎さんですねん光明寺って最近どっかで聞いたような自分でもあちこち探してみたんですがどうしても見つけられなくて なんとか探していただけないでしょうかうんチ郎お兄ちゃんって子供みたいなんだ子供うんだから今頃きっとどこかで困ってると思うんだ探偵さんお願い探してよ僕もう一度次郎兄ちゃんに会いたいんだマサルわかりましたこの服部半平探偵事務所にお任せくだされば立ちどころに探し当ててご覧に入れますはい ありがとうよろしくお願いします居場所を突き止めるだけで構いませんのでん僕を壊したい僕が 狂った機械だから僕はどうしたらいいんだ止まりなさいシロ命令よそれはいい命令悪い命令 新型ネットの性能実験ですが現在実践データを取りつつスキルアップ中ですうん警察が動き出したとの報告もありますが構わん続けろはっ 明寺って名字こないだニュースでやってたあのロボット工学の光明寺博士のことですよね気がついた悦子くんは偉いな、うん、ふざけてる場合じゃないですよあの研究所の火事っていろいろと謎があるらしいって噂だし首突っ込んじゃって大丈夫なんですかだってちゃんとしたコーヒー飲みたいしなに居場所突き止めたらそれで終わり大丈夫大丈夫 人形だすごいわねまるで生きてるみたいママお人形はどうしてお話しないのどうしてってそれはお人形だからよどうしてお人形だとお話ししないのそれはお人形は人間じゃないからでしょよくわかんないさあお家に帰るわよねえねえお人形もお家に帰るええ帰るわよお人形のお家はどこあの時計の中 時計がお家なのそうよあのお人形は機械でできてるから機械のお家に帰るのよ僕はどこへ帰ればいい よただの機械昨夜の列車事故について 警察は前回の乗用車爆発事故と極めて似た点が多いと判断し市民に対して夜間の外出を控えるよう警告していますまさかジローが関わってるんじゃ昨夜の列車事故におはよう警察はおはようどうしたの朝から変な顔して何でもないわさ朝ごはんにしましょう 事だねこっち来いよ一緒に引かないかじゃあ行くぜ適当についてきな僕の音変だなんだ弾けないのにそんなもん持って歩いてんのかよ教えてくれる <sighs> まあ暇だからいいけどまずこれがドレミな。やってみな。初めてにしちゃ悪くないぜじゃあ次はコードなこのコードの組み合わせで あとは楽譜に合わせて弾けさえすりゃくそ人をこけにしやがってなんだよお前めちゃめちゃうまいじゃないかよえ僕は今初めて嘘つけ人をバカにすんのもいい加減にしろ本当に今初めてうるせえそれが本当だって言うならお前は化け物だ化け物 ああそうだよ化け物僕は本当に知らなかったこれの名前だって知らないんだこれはなんて名前ギギターだよ気持ち悪いやつだなあっち行けよ 結構いろんなところで目撃されてますねうん赤いギター背負ってれば自然と目立つからなそれにしてもなんでここに何回も来てるんでしょうねさあ時計を見るのが好きなんじゃないか ですはいお待ちしていますみつこさんすぐに来るそうです感謝してたそりゃもうというわけだからさうちに帰った方がいいと思うよもうすぐ迎えも来るしさ帰らないなんで僕には家なんかないんだそんなことないでしょう 現に妹の美津子さんが心配して私たちに君の捜索を頼んだんだからさ妹そうだよやだなしっかりしてくれよ君たち兄弟なんだろ兄弟やっぱり帰らない、うん、だからなんであれは美津子さんの家だから僕と美津子さんは違うんだだからきっと家も違うはずなんだ 弱ったないいかい兄弟ってやつはさどんなに離れていようが深い絆で結ばれているんだよ絆そう絆先生柄に合ってませんよいいのだからって心配かけちゃダメさ絆が深い分その心配はどんどん大きくなっていくもんなんだようん悪いことは言わないからさうちに帰りなよなっ 僕は帰らないおい待ちなさい先生君は美津子さんたちが来るまでここにいてくれおい待てってばごめんよなんて足だええー、どっか行っちゃったの次郎兄ちゃんすみません うすぐうちの先生が連れてきますからそうですか帰れない僕は帰れないえっ 絶対ここだと思ったんだがこんなところで何してんのニュースを見てないのかうろうろしていると君も危ないぞ早く家に帰って 家には帰らないちょっと夜間の外出は危険だと何をするそこを動くなこちら PC6 号不審者1名発見場所はなんだ レットの実験材料にしてやるおお前は誰だ俺はお前の兄弟何知りが出ているお前を見つけたら潰せとまさかジローの身に何かやだな考えすぎだよ そうですよ先生が必ず連れてきますからかなり強度のあるボディーのようだだが 潰すさっき兄弟と言ったなどういうことだ俺は光明寺博士が作ったロボットだつまり俺とお前は兄弟なんだってお前の電子脳は狂っているだから停止させるなぜこんなことをするんだ僕は兄弟を壊したくないこれはプロフェッサー・ギルの命令 俺は命令に従う先る俺たち兄弟の創造主は光明寺だがその光明寺とてプロフェッサーギルの手下にすぎない真のボスはプロフェッサーギルだ嘘だお前は正常ではない壊れている僕は壊れてない いや壊れているだから考えだから苦しむああ僕は僕は壊れてないん私はただの通りすがりのもんですはい三見た潰すでちっ he 面目次第もないそこから先は記憶がありませんでね気がついた時にはここに寝かされてましたきっと次郎兄ちゃんが助けてくれたんだねああその通りだよ彼は私を助けてくれた美津子さん私は次郎君を探し出しますよ必ず次郎君の秘密詳しく話してもらえませんかね 夢は心を映す鏡幸せな夢悲しい夢怖い夢夢は心の闇を映し出す鏡は真実の姿を映し出す機械は夢など見ない機械に心などないのだから次回「人造人間機械団」「ジ・アニメーション」「鏡」